اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات بهذا الفيديو الجديد عن مشروع اسمه روز مارين المشروع هذا موجود في منطقة اسمها بيوك تشيكمجة المشروع تماما وصفر على الكورنيش بدنا نعمل جولة حتى نفهم المنطقة كيف المشروع وين موجود شو في حواليه بهيدي الجولة بده يكون معنا السيدة إبرو مديرة مبيعات المشروع ورح نتمشى بالسيارة في منطقة بيوك تشيكمجة مشان ناخد فكرة أكبر عن المشروع فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على الاشتراك والجرس مشان تصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة أسعار هذا المشروع بتلاقوها أسفل الفيديو بالرابط والشقة النموذجية وتفاصيل كثيرة على المشروع بتلاقوها بفيديوهات موجودة كمان أسفل وصف هذا المشروع ألو مرحبا مرحبا إبراهيم أه بن أه شيء كاميران قال يورم ب آه، شيء بروجا اطراف دفران بين جسمك اتشن قولوا تمام تمام تمام اكيد أكيد اكيد دقيقه اوردين تشكرا اوكي كفي باي Günaydın. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Rosmarin burada Rosmarin o zaman. Rosmarin butik projemiz burası. Aha. Şimdi siz de isterseniz e, buradan başlayalım. Çevreyi göstermek istiyorum. Tamam. Düz mü gidiyor? Düz gidelim lütfen. Bu cadde olduğu gibi Villalar Caddesi. Hı hı. Burada hep villalar e, oluyor. Deniz nerede o zaman? Deniz hemen sol tarafımızda. Zaten projemiz de denizin hemen kenarında. Hı hı. Uzaklığı 150 metre kadar. Çok az. Ha. Fakat e, kullanılabilir bir sahil alanı var. Yürüyüş alanları var. Sadece deniz manzarası değil yani. E, o sahil şeridini yürüyüş alanı olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca manzarası e, büyük çekmecenin ışıltısı da dahil bakın projemize e, en yakın e, sol tarafta da vardı 200 metre gerisinde Mimar Sinan Koleji. Burası da final okulu, final koleji. Ha. Gördüğünüz gibi yürüme mesafesinde. Sen burada oturuyorsun Loris ee, şey. Ben Mimar Oba'da yaşıyorum. Benim çocuğumun okulu da burası. Nasıl burada Aa, yaşamak sence? Burada başka Mimar Oba'nın haricinde hiçbir yerde yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü, çünkü e, diğer şehir kalabalığından uzak yaşama yönelik, aileye yönelik e, birçok aktivitesi olan parkları kocaman kocaman Ama hala biz aktivite... Şuradan dümdüz gidelim lütfen. Biz hala aktiviteyi bu, bir şey göremedik. Hep villalar. <laughs> Göreceğiz. Şöyle Atatürk Parkımız var. Çok büyük. Şu anda biz e, Villalar Caddesi'nden sizi caddeye çıkaracağım. Orada Hı. çarşımız var. Her şey, her şey var. E, kargo, diş kliniği, Koçtaş, Migros Ha. her şey var. Bütün bankalar mevcut. Burada yaşadığınız zaman diğer bir e, düzüne veya diğer çevre yerlere, büyük büyükçekmeceye dahi gitmenize gerek kalmıyor. Bakın sağ tarafta kocaman şey File, file Market'e evet gördüm. Buradan Marina 24 galiba. Marina 24 burası ama inşaatı devam ediyor hala. Rosmarin sence? Ee, Rosmarin e, e, yani butik. Çok e, butik e, Marina 24 şeyleri hangi ee, sence daha? Şöyle şöyle burası biraz daha kalab biraz daha değil bayağı kalabalık yani ha. bir küsur dairesi oluşuyor. Ha. Ama orada 100 42 tane dairemiz var. 14 ee, tane e, acil ihtiyaçları karşılayabilecek ticari ünitesi olacak. Aha. Çok butik ve yatay konsepti. Bu kadar yüksek bina değil. Bakın burası benim evim. <laughs> evet. Sen aynı villa bir şekilde oturuyorsun. Evet, villa, müstakil. Ee, şöyle bizdeki Rosemary Hikip'te Düz mü? isterseniz devam edelim. Hı. O yukarıdaki caddeden döndüreyim Evet, size. buyurun. Ee, şöyle Rosemary Butik yatay konsept olduğu için zaten 5 katlı. Fazla katlı değil. Hı. Ve e, öyle bir konumlandırılmış ki e, kod farklarıyla birlikte %80, %85'i tamamıyla denize hakim daireleri. Hı. Ayrıca her katta iki tane daire var. İki asansör var. Yani ha, sanki maşallah. özel kat gibi. Ee, girişler ayrı, güvenlik ayrı, otopark yerleri ayrı. Kaç kat? E... Beş kat toplam. Beş toplam kat. beş kat, yüksek kat diyor. Bakın oda kulübü. Orada e, sünnet, düğün, nişan gibi aktiviteler çok büyük bir havuzu var. Ha. Çok güzel manzarası. Şöyle dönelim. Zaten burada kod Sağda. farklı e, belli oluyor belli yani. oluyor. Burada da belli Orada oluyor. daha- Evet, daha bizim fazla oluyor. projemizde de öyle. Daha Hı hı. fazla. Sağdan döndüğümüzde artık çarşıya çıkmış oluyoruz. هذا المشروع من شبكة مشاريع تي دي اي المميزة وشبكة مشاريع تي دي اي المميزة كثيره يعني مثل ما بتشوفوها موجوده على اليوتيوب لكن مثل ما انه في شبكه مشاريع مميزه في كمان شبكه مشاريع لا ننصح بالشراء بها شبكه المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها بتلاقوا الرابط تبعها موجود اسفل الفيديو هيدا الشبكه محدثه بشكل دائم بتلقى فيها مشاريع مفلسه مشاريع متاخره مشاريع متعثره مشاريع في عليها مشاكل كثيره ومع الاسف هي المشاريع لحد اللحظه هي ممكن في ناس عم بتبيع فيها فقبل ما تشتري عقار في تركيا لازم دائما تطلع على هيدي القائمه مثل ما قلت هي محدثه بشكل دائم بنحط عليها مشاريع جديده جديده وبنحذف منها كمان مشاريع ثانيه اذا كان حلوا وضعهم القانوني او صلحوا وضعهم آه، القانوني فنحن كتي دي اي تركيا شقه الاحلام عم نتابع هذا الموضوع بشكل مستمر فلا تنسوا انه تشوفوا القائمه اللي تحت شبكه مشاريع لا ننصح بالشراء بها عبر الويب سايت الخاص فينا محدثه بشكل دائم وضروري جدا جدا تشاركوها مع الاصدقاء Sinan Opa. Sinan Opa burası. Aha. Mimar araba Sinan Oba fark etmiyor. Hemen iki dakika zaten arabayla. Şimdi size solda Büyük Atatürk Parkı. Bakın bir veya bir buçuk sene oldu açılalı. Solda girişi var. Aha. Giriliyor buradan. Mükemmel bir park. Ee, Neden güzel bu onun park? Onun da çekimini yapalım lütfen. Orayı da görmenizi çok istiyorum çünkü aynı yurt dışındaki gibi sadece büyüklüğünden bahsetmiyorum. E, park olarak çok değişik bir park. Gördüğünüzde beni daha iyi anlayacaksınız. Ha. Çünkü heykeller, e, yedi cüceler, e, köprüler, hmm. peyzaj, sallanan banklar. Sence yani çok güzel, tavs çok tavsiye edersin. Çok gelmek. güzel, harika bir yer. Bakın Koçtaş, Migros. Aha. Zaten Migros çok fazla var. Böyle dümdüz gidelim diğer çarşıyla. Ha şimdi biz merkeze gibi geldik yani. Tabii tabii merkez. Burada her yer Ha burada Starbucks var. Starbucks bakın sağda. Diş kliniğinin yanında Starbucks. Ha güzel. Bu, bunların hepsi deniz Hmm, böyle bir şey ben beklemedim yani aslında. Ben dedim Memar <laughs> Opa denize, e, e Evet. deniz kenarı sakin bir yer. Ama bir, bir, e, bir cadde arkaya gittim buraya kadar. Evet. E, farklı bir dünya geldik yani. Tabii Ee, tabii her açıdan her ihtiyacınızı ve beklentinizi karşılıyor aslında. Hı hı. Hem sakin tarafı, evet alt taraf cadde sakin, e, kuş sesleriyle uyanabiliyorsunuz. Bu tarafta çarşıya çıkmak istediğinizde bankadan tutun, bütün yemekle e, ilgili işte Burger King onları da göstereceğim nerede olduğunu size. Hmm. Big Chef Bakın, var, Big Chef var, Burger English var, Home, English Home, English Home. Gloria, Gloria Jeans, Jeans Mado. Mado. Ohoho. Mado. Bursa, Etiler, Marmaris, Şimdi böyle yukarı çıkalım isterseniz. Soldan. Soldan dümdüz yukarı çıkalım tekrardan. Bakın görüyorsunuz yani Mimar Ova'nın bütün evleri. Şimdi proje bu tarafa kaldı. Bu tarafta kaldı evet. Güzel. Aşağıda kaldı. Deniz Caddesi'nde. Bakın gördüğünüz gibi her yer çarşı. Kargo bile var. Yani başka bir yere gitmenize gerek yok. Evet. Zaten yaşamak için böyle her şey aktivite. Burada AVM var mı? AVM çok yakın, ay merkez var. Atirus'tan daha da yakın. Atirus zaten e, arabayla 6 dakika, Büyükçekmece'deki fakat Büyükçekmece'den önce Mimar Sinan Hastanesi 2 kilometre oraya gelmeden önce Ay Merkez var. Hmm. Ay Merkez ve yine ufak bir AVM ama bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bakın en çok sevdiğim Cuma günleri semt pazarı. Burada. Bakın evet burası. Ama bu bro, Broca'ya uzak değil mi? Ya da biz biraz yo, böyle. Arabayla 2 dakika. Yok uzak değil. Hayır. Arabayla neden? Arabayla 2 dakika. Aa, o zaman ee, 15 dakika falan yürüyerek. Yürüyerek tabii ki gelebilir. Hı hı. Bankaları geçtik, bakın bankalar burası. Evet. KFS, e, McDonald's. Güzel. Migros. Migros. Şuradan şimdi göreceğiz ki McDonald's'a Burger King var. Şu köşede. Yine bakın şey banka. Hı hı. Burası da bir göbek. Bakın Migros gördüğünüz gibi her yerde var. O köşede de var Migros. O demek e, burada çok böyle bir evet. yani e, Migros nerede gidiyor genelde? Daha Böyle kalit evet kaliteli bir. Çünkü onun malzemesi biraz pahalı. Çok Migros varsa o demek çok alan var yani. Burada müşteri kaliteli biraz. duyuyorlar ki şube açıyorlar diye düşünebiliriz. Bakın benzin istasyonumuz bile var. Dediğim gibi E5'e çıkmadan e, Şimdi E5'e çıkışı göstereceğim size. E5'e çıkmadan birçok işinizi ee, halledebiliyorsunuz burada. Hmm. Tamam sizin proje mesela bir müşteri diyor ki ben mem e, rozmarin tamam beğendim ama memar oban bana uzak geliyor. Sence Yok, nasıl? Şöyle, şöyle diyelim. Ee, diğer mesela işte Yakuplu, Gülpınar, deniz kenarında hangi bölgeler var? İşte Yakuplu, Gülpınar gibi böyle kavaklı bölgelerini düşün. Ama onların yolları ters. Ulaşımları ters. Araba şart. E, fakat burada TÜYAP'tan sonra dümdüz bir yokuş iniyorsunuz sadece ve trafiği olmayan bir yokuş çünkü ters yöne. Hı hı. O yüzden bakın E5 hemen sağdan E5'e çıkacağız ama biz göbeği dönelim isterseniz böyle soldan. Evet. E5 orada. E5 burada. Burada hastane var galiba bir şey. E5 çıktığımızda hemen hastane. Mimar Sinan galiba. Mimar Sinan Hastanesi. A, e, üniversite okul falan. E, zaten e, şey... Burada ana okul ha bu tasadüf gördüm. University nerede? Üniversite şöyle, TÜYAP'ın orada 2,5 2 kilometre sayılır. Aydın Üniversitesi var hmm. en yakın. Hı hı. Hı hı. Aydın Üniversitesi. Aydın Üniversitesi var. Ee, yani e, Büyükçekmece mi bağlı? Aydın Üniversitesi. Yok büyük Büyükçekmece. Tabii tabii Büyükçekmece. Ha, çünkü Aydın Üniversitesi avcılar orada Yok, bir şey. Yok şubeleri var, kampüsleri hmm. var orada ama bu buradaki büyük Büyükçekmece'ye bağlı. Ha, güzel. Çok yakın. Çok iyi. Normal devlet okulları da çok fazla, e, kolej olarak da çok fazla var. Ben sadece Marmara'dan bahsediyorum. Büyükçekmece'de tabii ki bir sürü okul var ama hı. bu bölgeyi sadece söyleriz. Büyükçekmece zaten büyük, çok büyük. Ee, evet. Ee, ada evet. büyük. Orası tabii ama e, yolu kesinlikle çok pratik ve çok e, dümdüz çıkılan bir yol. Hı hı. Ben 7 senedir burada yaşıyorum. 7 yıl. 7 yıldır burada yaşıyorum. Ee, ve TÜYAP'tan sonra hatta Marmara Park'tan sonra hiçbir trafik yaşamadım. Hmm. O yüzden çok memnunum. Aksine Beylikdüzü'nün içine insanlar o trafiğe girene kadar ben evime varmış oluyorum. <laughs> Maşallah evet. Evet. Zaten şimdi sen o demek sen Burada oturuyorsun ve birkaç metre sonra senin e, iş yeri oluyor değil mi? Evet, ilk defa böyle bir şans yakaladım. <laughs> Güzel. Evet, Siz orada satış müdürü. satış müdürüyüm. Hayalimdeki bir projeydi. Şöyle neden? Çünkü Mimar Oba'nın e, en gözde, en elit projesi Rosmarin 1. Yine Gül tarafından bir 10-15 sene civarında önce yapılmış. Fakat e, çok çok e, elit kesimlerin oturduğu çok güzel bir proje. E, buradaki ee, ortaklar ne, ne iş yaptılar şöyle, önceden? Gül İnşaat'la Çebi Yapı'nın ortaklığıyla yapılan bir proje. Burada dediğim gibi Rosmarin Mimar en güzel. Bu da Rosmarin butik olarak ikinci yapma gereği duydular. Çünkü e, orada artık e, boş daire yok, kiralık yok ve insanlar çok beğeniyor. Hı hı. O yüzden ikinci etap gibi düşünebiliriz aslında. Hı hı. Ee, Ama başka projeler yani böyle bir farklı bir projeler falan var mı? Gülen Vacebi falan. Ee, şöyle Gülün Şahat'ın çok projesi var. Evet biz zaten çok. onun çok projeler ona çalışıyoruz işte yani. Avantgarde ne bileyim e, Avenue Avenue, AVM'ler var. AVM'ler çok var. Hı hı. Kesinlikle. Güzel bir şirket zaten. Çok evet, burada Ziraat şirket. Bank var. bunun yanında. Bankası Halk Bankası'nı geçtik. Burada yine bakın balıkçımız Vodafone, her şey Türksel, Domino's Pizza biraz sağda ileride kaldı. Hmm, gördüm, evet. Her şey yemek. Evet. Sipariş verdiğinizde de mutlaka e, gelip almanız şart. Hmm. Orada trafik galiba çünkü o şey orada e, inşaat e, yapıyor. Ee, şu an evet orası kentsel dönüşüme girdi. Benim her gün fırın fırınımız vardı orada. Şu anda o yüzden böyle bir sıkışıklık yaşadık. E, oradaki inşaattan dolayı ama o da kısa süreli bir vinç. Evet. Mesela dün yoktu, yarın da olmayacak. Sadece şu anda. Birkaç saat. Evet birkaç <laughs> saat o sizin şansınız. Bakın böyle bir şimdi. Akbank köşeleri. Dediğim gibi bu bölge bankalar, yemekçiler, markalar. Şimdi Denizde Sıfır başka bir projeler böyle rakip gibi ee, var mı? Yani mesela... Aslında Marin 24. Hı hı. Onun dışındakiler Denizde Sıfır değil. Hı. Biraz daha üst Ama Marin 24 galiba o farklı bir konsept. O çok, ee, çok e, böyle... Farklı. Çok, çok böyle bir kalabalık bir proje. Kalabalık, yani böyle bir... tabii ki. Hı hı. Başka bir projeler. İsterseniz gündüz mü gidelim, soldan mı tekrar Fark etmez. Olur. Gündüz gidelim. Tamam, doğru, Sağda bakalım. Burada Hacı Said vardır. Hacı Said. Tabii Faruk Güllüoğlu. Bakın hep marka. Biz mescit görmedik. Evet. Cami, mescit falan. Var çok güzel. Şimdi göstereceğim size. Evet. Şimdi gündüz gidelim. Bakın minibüs caddesi, otobüs caddesi, toplu taşıma zaten hiç sorun yok. 10 dakikada bir. Gördünüz mü? TÜYAB'a. Evet. Yeni Bosna'ya. 448 mavi otobüs Yeni Bosna direkt. 10 dakikada bir kalkıyor. ha Burası. Bakın hem ee, kız kız Anadolu Lisesi. Hı hı. Hem Burada. De, evet, Ebu Bekir Cami diye geçiyor. Deniz manzaralı. Çok, ha burada çok cami. Güzel. Evet burası. Çok güzel. Ha. Aşağıda da var. Yani cami çok. Aşağıda da var. Çok büyük bir cami daha var. Şimdi o zaman ben sola döneceğim. Sola dönelim Göbek'ten. Bu proje biz burada çalıştık önceden. Marina 24 galiba falan değil mi? Bu Diamare. Diamare evet. Aha, Diamare. evet. Diamare. Biz Diamare şey yaptık ama şimdi daire kalmadı. Daire kalmadı. Hemen satıldı çünkü buradaki dediğin gibi yani bir ihtiyacım var. Herkes burada yaşamak istiyor. Evet aşağıda bu bakın havlu, saat, her şey. Ve e, gördüğünüz gibi her yerde bir deniz karşınıza çıkabiliyor. Hı hı. Şimdi soldan tekrar projemize gidebiliyoruz. Soldan gittiğimizde yaşanabilir tamamen e, sanki şehirden uzaklaşmış gibi hissedebileceğiniz, her zaman, her gün kendinize tatilde gibi hissedebileceğiniz çok butik bir proje. Mimar Oba'nın kendisi de öyle fakat projenin özelliği hem aile, çok büyük daireler var. 200, 300, 400 metrekare, 5 hmm. artı 2, 4 artı 2, dubleksler, e, bahçe katları, e, çok farklı e, daire tipleri var ve büyük. Hepsinin balkonu, hepsinin deniz manzarası. Evet, Dişabe çok beğendim tamam, ben. Fitness, proje. sauna, kapalı havuz, açık havuz hepsi mevcut. Maşallah. Bakın. Ve en önemli sadece böyle deniz görmüyorsun. Evet. Karşıya bir şey vardır. O evet, çok önemli. Büyük çekmece. Ondan bahsetmiştim. Büyük çekmecenin bütün ışıltısına gece hakim. E, gece ürkütücü sadece deniz manzarası yok. Hani hmm. böyle siyah olur ya gece ürkütür ya insanı. Öyle bir şey değil burası. Teşekkürler. Bakın. Biz geldik. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Ederim. Yani Bekliyorum. bu sizinle gezmek çok güzel. Ee, keyif aldık. Bizim takipçiler inşallah keyif e, aldılar. Ee, biz inşallah e, güzel bir müşteri gönderecek. İnşallah. Biz özellikle e, özel bir indirim istiyoruz her zaman sizde. Sizin için e, özel indirimlerimiz var. Teşekkürler, teşekkürler. Rica ederim. Memnun oldum. Ben de öyle. Bekliyoruz. Tamam. Müşteri de her zaman bekleriz. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay. بالنسبه للتصوير الجوي لمشروع الروز مارين بنشوف انه امامه في مساحه خضراء هاي المساحه الخضراء فيها مجموعه من الابنيه حسب مخطط البلديه الجديد هدول الابنيه سوف تزال ورح يكون هون في حديقه كبيره وهيدا الحديقه هي رح تكون تماما على الكورنيش الخاص بهذا المشروع الكورنيش الخاص بهذا المشروع واحد من اجمل الكورنيشات يلي موجوده في بيوك تشكمجه يلي انعملت حديثا والمشروع تماما صفر على البحر ببين معنا كمان المنطقه المقابله لهذا المشروع اسمها بيوك تشكمجه الهلال يلي نحن موجودين فيه كلياته اسمه بيوك تشكمجه المكان اللي عم طلع منه والمكان اللي عم ننظر اليه بالمقابل اسمه بيوك تشكمجه وهذا الشاطئ اسمه شاطئ معمار سينان فيه مكان خاص للسباحه اضافه انه فيه ميناء صغير لليخوت جانب المشروع بنشوف كمان جسر اسمه معمار سينان هذا واحد من أجل أجمل وأهم الجسور الأثرية يلي موجودة في اسطنبول ببين معنا كمان البحيرة تبع بيوك تشيكمجة يلي موجودة جانب المشروع بالنسبة للمشافي في مشفى معروف جدا صاير على طريق الاي 5 اسمه معمار سنان وطريق الاي 5 واحد من أهم الطرقات يلي موجودة في اسطنبول بتعطينا فكرة على مدى قرب روز مارين من مركز المدينة وسهولة المواصلات ببين معنا مجموعة من المساجد واضح معنا كمان التدرج هذا بدل انه نحن موجودين على شبه تلة بتبلش من عند البحر وبتنتهي في اعلى التلة يلي بتوصلنا بعد بعدين لتشطلجة ببين معنا كمان تصوير جوي مكان البازار بازار الجمعة تبع معمار أوبا واضح معنا كمان التصوير الجوي حديقة كبيرة اسمها معمار أوبا أتاتور بارك هيدا الحديقة وحدة من أجمل الحدائق اللي موجودة بكامل اسطنبول بالنسبة لأماكن كمان اللي تماما جانب المشروع مكان لممارسة الرياضة وساحة لكرة القدم إضافة لمركز طبي جانب المشروع من شبكة مشاريع تي دي اي في ديا ماري متوفر على اليوتيوب وفي كمان مشروع اسمه مارينا 24 كمان متوفر على اليوتيوب وصاير في استقامة اقامه هذا المشروع هذا كان كل شيء عن اللقطات الجوية لمشروع الروز مارين إطلالات الشقق حسب ارتفاع الطابق ممكن تطلبوها من فريق خدمة العملاء بشكل مباشر على زاوية اليمنى من الشاشة بتشوفوا بعد المشروع عن مركز المدينة والمطار ومركز المنطقة يلي هو فيها ببين عندكم كمان تقييم خاص بهذا المشروع حسب معايير تركيا شقة الأحلام الخمسة اشتركوا بالقناة واضغطوا على اشتراك وجرس مشان تصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة بالنسبة لمشروع الروز مارين الشقة النموذجية وشرح الماكيت بتلاقوهم كمان في الرابط أسفل الفيديو بالنسبة للأسعار كمان بتلاقوها بالرابط أسفل الفيديو بياخدكم على الموقع والأسعار بتكون محدثة بشكل دائم كان معكم كاميرا خليل تركيا شقة الأحلام دي دي اي الاستثمار الآمن مدى الحياة